Мы видим, что сегодня санкционный бумеранг, как вы уже обозначили, смел с американских полок детское питание. Как вы считаете, можем ли мы выступить с инициативой по оказанию гуманитарной помощи детского питания американским детям, несмотря на наши напряженные политические отношения, Дети определенно здесь ни при чем. И даже если вдруг американская сторона как-то отреагирует резко на это, это уже их детям. твое предложение, оно от народа, мы готовы американцам помочь в поставках детского питания. Точка. Можете довести это через средства массовой информации до каждого американца. У нас хорошее молоко, э, у нас хорошие э, мясные продукты для детишек, и консервы, и молочные смеси и прочее. Мы им можем поставить и помочь. Если они хотят, хоть завтра начнем поставки. Э, это в качестве гуманитарной помощи. И гуманитарной, но я думаю, они не бедные купить смогут.